El meu nom és Josep i mm, us presento un, un projecte de, del cicle formatiu de, de tècnica en regulació i control automàtic. Eh? Aquesta, és, mm, aquesta és una, és una baqueta que pot anar aïllada o connectada a les laterals i us explico una mica de, de què va i bueno, està fet en funcions de, de l'estep 7 de, de Siemens. Aquí, per exemple, està feta que la primera peça, que aquesta és inductiva, vagi al primer, al primer lloc. Després aquí teniu un, un comptador que va comptant. No he pogut fer una, una pantalla de moment, però bueno. El compte 2, el comptador 1. Aquí està la, la meva taula de variables. Un moment i bé, eh, us presento la segona la segona peça que va aquí a la, a la del mig jo, jo he, estat, eh, he fet això i té unes alarmes també connectades a les funcions i jo pel que he vist en, en altres centres educatius he fet eh, diguéssim aquest procés que faci eh, com que només eh, en cada rampa n'hi queden 5, jo pel que he vist per internet en altres llocs eh, he fet una ampliació i aquesta, és, aquesta ampliació l'he fet jo, o sigui, bueno, que pel que he vist no, que ningú l'havia programat. I és, eh, tenim tres peces, per exemple, aquí en el, en el comptador 3, mm. un moment, faré omplir les, les del mig. Aquestes són quatre. Aquí amb les seves llums, si quan, quan s'activi la segona, que està plena, s'encendrà aquell llum. O sigui, ara li falten dos. Després provarem les alarmes. 3, 4... Vale, ja, ja està encesa. Ara, com que ja està ocupada, com que ni la primera ni la, ni la tercera està ocupada, és aquesta l'ampliació que he fet, doncs va a la primera, per exemple. Veieu? Que, la, que anava al mig, ara va a la primera. Igual passaria... Bé, aquesta, com que no està plena, doncs tindria que anar a l'últim lloc, que és el que fa. Bé, he fet això, comptant 5 per cada rampa. Si les altres, no, si hi ha alguna que està ocupada, doncs va a les anteriors. Eh, ocupem les, les de l'última rampa. Si després, per exemple, jo faig un sol·licitud para, s'encén aquí la, sol·licitud para l'operari doncs para i ha de tornar a engegar l'ordre de marxa aquí. Bé, aquesta és clara i quan s'ompli aquesta doncs tindria que anar després a la tercera. Farem que s'ompli. Bé, ara anem a passar que estan aquí aquestes dues, aquesta d'aquí i aquestes dues, indiquen que està en plena, les tres. I l'operari ha de treure les, les peces i rearmar aquí llarg. Bé, ara, com que estava una mica encallada, i ara tot està a zero. El seu manual en manual també ho puc fer anar per taula, per taula de variables, però també es podria fer per una pantalla. <clears throat> Aquí, per exemple, eh, faré córrer el, el motor. Un moment. Veieu? Veieu? Vale. I ara el paro que el paro eh, per exemple cilindre A fer-lo avançar veieu? tot això és manual si hi ha alguna alarma doncs que puguem retrocedir o avançar per si s'ha encallat alguna peça i poder continuar amb el procés en, en automàtic. A veure què he fet ara. Bé, eh, ara ho ficarem manual, ai, en automàtic. Bé, ara anem per unes alarmes. Ja apreto aquí el manual, ai, el marxa, i no surt el cilindre per lo que sigui, i aquí baix tenim alarma. Dues possibilitats. Que seguim, fico la peça aquí, que seguim on, allà on estàvem, que segueix amb un puls, retorna tot bé, o tenim la possibilitat de, de que s'hagi encallat la peça, el que sigui, o, o que s'hagi encallat aquí, No la ficaré aquí perquè ara faré un reset llarg i faríem molt bé el, el cilindre. I ara tot està a tapa zero. Aquí no fa res fins que jo apreti marxa. La mà... Bueno, això són les alarmes de, de cilindres. Ara anem per, per si pulsen el pulsador d'emergència de, d'aquí de la de l'estació llum d'emergència el trec i el fem continuar un altre cop perquè ho veieu i va a la seva segona fins que no s'ompli la segona si no tindrà possibilitat d'anar a la primera si no està omplerta o, o a la tercera anem per, si, per alarma de que, per exemple, s'encalla aquí, per lo que sigui, així mateix, salta perquè no té... que li donem un temps d'espera. Continuem i acaba en el seu lloc fins que s'ompli les el comptador de peces a veure si, si se'ns omple bueno, li faltarà una, em sembla sí, ara ara aquesta està plena les altres dues no estan i poder va la primera aquesta sí. vale. aquesta la primera hm. i aquesta la tercera Bueno. Paro aquí. Un puls. Paro un altre cop. Sol·licito paro. Continuo. I torno a començar. Bé, doncs soc tècnic en, en regulació de sistemes de control automàtic i de, del 2000 també soc, eh, tinc un, soc tècnic especialista en electromecànica. Aquesta és la meva experiència en programació. I bé, eh, programo també Automata Somron i tinc altres vídeos penjats al, al meu canal. Que si els voleu veure, doncs us deixem un enllaç. Bueno, espero que us hagi agradat i i si us ha agradat, doncs, doncs, doncs doneu-li hm, el, el pulgar, com es diu, cap a dalt, no? <laughs> bueno, adeu.